带来的是社会治安综合治理能力的不断增强。近年来，我国社会治安形势持续好转，严重暴力犯罪数量持续下降，人民群众安全感保持在百分之九十以上。